yeah. Правда говорит, что любила За две недели ты меня уже забыла День за днем и опять все по кругу Только знаю, для тебя я уже не кукла Я лечу, я лечу ветром Я лечу, я лечу себя незаметно Я лечу, я лечу словно ветром Я лечу, я лечу себя Я много думал, что это все уже неправда Я много думал, но оказался себе автор зато это в И поменять все на свете невозможно И стало тяжело дышать, я больной художник Рисую заново картину, чтоб понять сложно Запутанные книги этих всех романов Детали смотрят на картинку на экране Мне понять, где любовь, а где взаимность не понять, почему мы так боимся И все, что было между нами, это выстрел все, что было испытанием нашей жизни Я лечу, я лечу, словно ветра Я лечу, я лечу, Исполнилось 20 лет.